ले रे साले कैसा उतारता पूरा हवे में इधर अरे घंटा सिखर कर इधर इतना लैग हो रहा है अरे थैंक यू बहुत हो गया यार मेरी गोली बंदे में लग गई यार अरे तू हाथ लगा वो नॉक हो जाएगा मॉलिसन हो जाएगा मॉलिसन हो जाएगा मॉलिसन हो जाएगा मॉलिसन मॉलिसन हो जाएगा मॉलिसन हो जाएगा अरे हीलिंग ड्रॉप कर हीलिंग ड्रॉप करना हाँ, अरे बहुत लो बहुत लो है awesome. मौली पर टच ही होना था इसको पीछे मोली awesome. पड़ी थी उधर जा रहा था अरे नहीं नहीं क्या है ना मोली जो मारी थी ना ना उसके पीछे जा रहा था मोली